Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses, tal y como se recoge en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los sindicatos son imprescindibles para garantizar la legítima defensa de los derechos de las trabajadoras, la libre opinión y un salario y condiciones de trabajo dignas. En Marruecos, China y la República de Indonesia, entre otros países, aunque la libertad de asociación y la negociación colectiva son derechos constitucionales, los gobiernos fomentan la inversión extranjera, lo que permite a los empresarios vulnerar estos derechos y ejercer prácticas de represión sindical. Los convenios colectivos son una herramienta imprescindible para impulsar cambios necesarios y deben ir de la mano de acuerdos vinculantes, que obliguen a las marcas a fijar salarios aceptables para poder cubrir necesidades básicas. Alimentación, vivienda, atención médica, educación, ropa, transporte y ahorro. Según el sindicato de Indonesia, Across Factory Labor Union, las empresas textiles obtienen un 75% del beneficio por cada pieza de ropa. El 25% restante se destina a los costes, incluyendo los sueldos de las trabajadoras, que representa solamente un 2,5% del coste total. Muchas de ellas trabajan entre 12 y 16 horas al día y de pie, y un 62% sufren anemia, a lo que tenemos que sumar casos de acoso y violencia sexual, vivienda precaria, exposición a productos tóxicos, Las empresas textiles deberían apostar por proveedoras que promocionen activamente la libre asociación, cediendo espacios y tiempos de la jornada laboral para llevar a cabo actividades sindicales y favoreciendo canales accesibles, independientes y confidenciales para la reclamación de posibles vulneraciones. Solamente un pequeño porcentaje de las trabajadoras del sector textil están sindicalizadas, en Sri Lanka, por ejemplo, tan solo un 5% de mujeres forman parte de un sindicato y muchas de ellas están controladas por los empresarios que responden a sus propios intereses. Desde nuestra sociedad podemos potenciar un cambio de modelo de consumo. Compartamos, intercambiemos, reparemos y reutilicemos para dar un nuevo uso a nuestras prendas y a nuestro calzado. hay que exigir que las empresas y administraciones públicas trabajen para incluir los derechos laborales, sociales y ambientales en sus contratos con los proveedores y es importante que tengamos en cuenta los criterios de la economía social y solidaria. Comparte este vídeo, lee los informes de la campaña Ropa Limpia y ayúdanos a difundir esta información. Todas juntas podemos presionar para conseguir la libre sindicalización y los derechos de las trabajadoras del textil. Seguid y compartid la información de la Clean Clothes Campaign.